चलो सही डुमर माल रोता चलो के साथ ओकर छोरी रे ओकर छोरी रे रब न लिखले रहे दूर सुनील गम में सोता चलो सैया में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया में माल रोता चलो सही के अपना लोरवा से धोता चलो सही मरवा में माल रोता चलो सैया चलो चल यार चल चल सही यार मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरा से धोता अपन music digital recording studio Moniyari वाज अपन म्यूजिक बिना तोरा ना सुन रे रे अब जहर के जस लागे रे जहन खाना पनिया रे अब जहर के जस लागे रे जहान खाना पनिया रे बिना तोरा सुना रोनिया रे शमशान लगे दुनिया रे बिना तोरा सुना रोनिया That's खत्म कैसे प्यार की कहानी रे बिना तोरा सुना रनिया रे समसान लगे दुनिया रे बिना तोरा सुना रोनिया भइल बाटे उदास रवि रंजन के जिंदगी क दिहलु तुनास गम दिहले चितरांग देख के तू काहे शिवनिया रे गम दिहले चितरांग देख तोरा सुना रनिया रे समसान लागे दुनिया रे बिना तोरा सुना रनिया रे समसान लागे दुनिया रे अब जहर के जस लागे रे जहन खाना पोनिया रे अब जहर के जस लागे रे जहन खाना पोनिया रे दिन तोरा सुन रोनिया रे समसान लगे दुनिया रे बिना तोरा सुन रोनिया Digital Recording Studio, Moniari was presented by Open Music. Music by Ayan Babu, Pandit Pura. पानी पे सहारा कोई बाटे न दागबाज हो भइल दागबाज तोहके कैसे तेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी दिल में बसनी हो तोके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार दिल में बसनी हो तोहके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार पिटनी हो मोरतनी हम जाके कैसे लगे दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भइल दानी गोरी बोरी हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भइल दानी गोरी बड़ी भइल देव सुनील के कैसे तेज दी हमर दिल मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी भइनु दगबा कैसे तेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी अपन music digital recording studio Moniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक शादी तहर होता जान सुनत हनी बुध के शादी तहर होता जान सुनत हनी बुध के मर जा जातानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुन तहनी बुध के शादी तहर होता जान सुनत हनी बुध के मर जाइब जातानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुन तहनी बुध के जान हमर है सोझा तहर मंगिया भराई कैसे दीवाना से देह खोल हो जाई खोल हो जाई हमर है सोझा तहर मंगिया भराई कैसे दीवाना से देह हो जाए दुनिया से हम हो मिटाई ले हम खुद के दुनिया से हम हो मिटाई ले हम खुद के मर जाए जाता नहीं पोखरी में कूद के शादी तहार होता जान सुनता नहीं बुध के शादी तहार होता जान सुनता नहीं बुध के मर जाए जाता नहीं पोखरी में कूद के शादी तहार होता जान सुनता नहीं बुध देव सुनील के हो लू अपन हाई बारू बे बफा गोरी धोअल नैखु दूध के बारू बे बफा गोरी धोअल नैखु दूध के मर जा तानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जन सुना तानी बूद के शादी तहर होता जन सुना तानी बूद के मर जा तानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जन सुना तानी बूद music. Music Digital Recording Studio, Moniani Wazza.